No. Welcome to Pac-Man Arabic. Today there will be story about good family versus bad family. Hope you enjoy it. マ <laughs> マ。 <laughs>

<laughs> Levar a livro que na é vossa. Ha ha ha ha ha ha!